Ben yanındaki bordo bereli ol kardeşim. At sisi at sisi. Şap hop hop. Tak tak tak. Berkan ne yapıyorsun abi? Loot atıyor loot loot loot. Çık vur hemen. Üstüne atlasana. Bir tane geliyor ikincisi gelmiyor. Oha lan adamda what? What the fuck? Kolsuz abi. Hakan'ın bandajı yok reis. Adamdan aldı. <laughs> Kim Berkan? Acaba biz devirde 7 biri çalışıyor mu? Geliyor geliyor Vektor. Merdiven sesi duydum kanki. Ben de, ben de. Aynen onun arkasına otur amına. Abi inanılmaz ya. Geliyor gel. Gördüğünüz gibi orospu çocuklarının istilası altındayız arkadaşlar. Geliyor geliyor. Geldi. Omarayım bu Bekle seni amına koyacağım senin bekle bekle orada vereli. <laughs> Oğlum ne yapıyorsun lan? Baba çalışıyor be. Gitmedim hala. Berkan. Ya bitmedi de o... Allah Allah bir sus. Bundan mı vurdun lan bunu? Oha. Atma. Sikik.